tuuti yow nga ne nan nga tudd Mamadou laa tudd Mamadou nan Mamadou Diack yow la bokk ak ndaw si man ak ndaw si ay doom bàyyi lan sama rakk la léegi da ngeen ko doon seet dana ko doon seet waaw waaw léegi ngeen def nan expliqué ñu nan ngeen ngeen def nan ngeen def samedi damaa wàcc bi ma wàccee t- sangu ba pare ba ñu waaj a tëj bunt bi sama papa ne ma sama papa dem si yaayam ni ko ana xari mun ko xari de mi ngi woon si terrain bi da doon doxantu biñ desee noonu tuuti après ñu dem si terrain bi xool ko gisuñu ko mu ñu ne kon nan toog tuuti xëy na mën na am ni ngi ñëw biñ toogee toog toog ba jaadootul ñu daal di wër si si si terrain bi gisuñu dara woo suñuy mbokk képp képp ku ñu woo nga ne xarit nekku fa ñu ñu ñu di wër di wër ba trois heures du matin gisuñu dara ñu ñëw tëdd bi ñu xëyaatee suba tàmbaliwaat tàmbaliwaat di wër di wër boole ka recherche ñuy xool di xool ku ku laaj mu ni gisu ko démb ba ñëwee ñu noppaluwaat tey bi ñu xëyee ñu dem wëriwaat ba sonn si ngoon gi ñu ne nañ jéem a xoolaat ba xam ban demaatee ñuy dem di wër nañ dee wër ban tasanteeg benn ay ganaar yi taxaw foofu. ñu taxaw fan. ñu taxaw foofu noonu ginnaaw ci ginnaaw. pale ginnaaw pale waaw Odekaaf ci benn tabax foofu ñu ne yéen loolee ñuy seet ñu ne ko suñ benn rakk de samedi ba léegi leen gisul. ñu ne ba xam jigéen la wala góor ñu ne ko jigéen la ñu ne am na koo xam si dañu kaa signalé mi ngi fii léegi dañuy ñëw xool ba xam moom la wala du moom biñ demee ban xoolee ban xoolee fekk dañ kaa dëpp mun ñoo xam kanam gi ban xoolee mun ñoo xool kanam gi xamuñu ko dan ni suñ fokk ñu xool kanam gi ba pare bi sàppoo ñëwee ban ko génnee ban xoolee kanam gi nekk te mu nekk moom waaye xaadi demul demlewul gu leen mu mas a def lii ba ma ko xamee ba léegi gu leen mu mas a def lii amul fii amul moom amul doom amul jëkkër amul fi amul doom amul jëkkër ñëpp la amal jàmm mu tolloon ci ñaata at mu a tolloog si ñaar fi at at ak juróom la am la toll nii instant demul dikkul ñëpp la amal jàmm lii moom musu kaa dal léegi bi ngeen gisee corps bi waaw léegi kan moo woo police ak sa gendarmerie ak sapeur sa kii gendarmerie moom police a ko woo ñun ñi sax gendarme ñoo ñu fa jiitu ndax ñoom côté ñun côté bële la nekkoon di seet ñoom tam fekk ñu ngi benn côté foofu. di seet di di fekk dañ leen kaa signalé. Hmm. dañ leen kaa signalé biñ ñëwee ñu gis ay mbooloo ñu nan dem laaj ñee ba xam biñ ñëwee ba si ñoom ñun suñ suñ benn rakk keroog samedi ba léegi dafa réer ñu ni ba xam jigéen la wala góor ñun leen jigéen la. affaire bi noonu la demee waaye affaire bi daal moom doy na waar daal doy na waar gépp borom kër ga ci boppam moo ko gis ah borom sànce borom chantier chantier boobu ñuy defar foofee kër ga moom moo demoon di seeti kër ga noonu rek dem an am ku mu àndal fekk ñu doo ko ci foofu waaw léegi am ku kooku ni ko ah yow yow am na lu xeeñ fi di xanaa dara dafay dee mu ni ko ah fii kay dara deewu fi ñu daal di ñu daal di ko nañ xool ñu xool ci gannaaw nee na rek euh, bi ñu yëree foos bi lañ ci lañ gis ñu dugal ko ci ñu daal ni nee na ñoom bañ ko gisee sax ñaar ñi ci des dañoo bëggoon a daw léegi mun leen déet bu ñu dawee lii de bu ñu dawee dañuy tax léegi ay tànn ay tàndarma ña nga nee monté ci tali bi ci route nationale bi ñu daal di dem ba ca gendarmerie ba wax ko mu ñëw xool ko daa ne ah lii de zone police police la mhm. léegi daal di woo police waaw ñoo ñoom ñoo woo police waaw police ñëw nag bi ñëwee daal di woo sapeur sapeur ñëw ñu door faam bi ñëwee sax mun ñu koo jege ndax booba il faut ñu pomp ko ndax booba xaw naa doy doy waar trop mhm. waaw ñu daal di koy pomp daal di koy génne ñu koy génne so sonn nañ ci trop léegi léegi jamono ji ana koor bi koor bi léegi mi ngi hôpital fa lañ ko gisee léegi nii bi ñu ko génneelee won ñu ko sax mun ñu ko xool ndax yéeme na trop moom kay fi mu toll nii ñuy def sax lu ngeen décidé ah ah xanaa kay di bàyyi bàyyi yoon mu def liggéey léegi moom heure bu ñu ko libéré ñun buñ ko mën buñ ko mënee rob daañ jéem a xool nuñ def ba ba rob ko ndax xam naa ne du neex rob fi mu toll nii ndax ndax neewi na lool fi mu toll nii ndax fi mu toll nii moom fi mu toll nii comme yàlla def na dem nañ ba gis léegi moom yoon la ñuy bàyyi mu def liggéeyam ban xasee gis fi mu toll nii moom dootuñu si wax da la moom yaama yaam ñi ngi si biir kër gi waaw ay mag la waaw waaw mooy papa waaw léegi daal yoon la ñuy bàyyi mu def liggéeyam nag ñu xool ba xam waaw waaye xale bi moom wax dëgg yàlla bi muy dem xuloo fee kenn waxu fee kenn dara moom depuis boobu ba léegi moom instant yi kenn xamul lu mu bëgg kenn xamul lu mu bañ ndax moom koo ko gis day ree rek man mii magam laa de waaye maam rek la may wax eh. maam jox ma respect loolu billaay wa taala yi ki def li nag moom yàlla na ko yàlla niin mu gaaw a feen rek waaw loolu waaw